kamu tak sini nikah, aku tak mau tukar. Kamu nak tukar, nikah dulu. Kamu tak sini nikah, tak mau tukar. Aduh dia, kenapa jalan lah. Baru aku tahu, saya cuma hari sebentar. Ni aku boleh Alu saya molek lah saya. Aku ah, mau mari sebentar saya. Mari sebentar. Gak gak boleh dia. Aku boleh alu saya molek saya. Gak dia aku boleh alusio molek lah hari. Gapo yo Alusio, alusio. Weh, pok dago bengok. Orang tak kata alusio suku dua orang lah. Orang kata Rusia, Rusia, alusio, alusio. lu lusain. Biarlah adu kalu lah. Rusia kuano habis sebenarnya saya hotino tu bukan nak sama sebenarnya aku dengar ada dia lepas dia tunggu dia tunggu sama ambil tukar dia tukar kecil so bermoga ada sakti tukar tu kata kata aku supaya jadi gila kata aku belakang jadi batu kata ke gigi jadi racu pertama setaginya oh tu je tu ha oh, sama tu bukan lapar ke sama nak aku tukar ha ah, barang mudahu maka pengacau ke sini sama tuan petri petribu timi tu kepada ke diri dia bukanlah dia kata dia gila pada sama tidak sama curi tu kat kecil sopromong pada sati siapa dia kelih jauh di mata. di mah kaca demi keputih kurbala persenu. Oke Okey pengoh tak kira pergi tak tanya. Mah kaca demi keputih. Anak para kaya kesih mahraja. Anak para kaya mahraja sama. Cucu pada si mahraja. Baka cakap wati ramah-ramah nanti dia bayi baka pesawai. Mahraja anak mereka putih. Jelmu tepak pengasuh sinasain lagi. Baik. Yo yo ke jalan air. beri aku. Aku nak tanya kamu kan gili Sutina. Mu ya betul-betul. Tanya apa tu itu almi putih. Bunyi gergetar tanah di dalam tercera bukit-bukit gunungan ni. Apa yang terjadi saya? Oh, gege bunyi. Oh, kalu. Kalu dengan gege. Tuan teribu timi. Lepas tu? Dia gila kat bemak. Lepas tu? Ame ah, mak tak kerti ya, ah, tu tunggu dia tu. nak nasihat ada dia. apa ah, mak nikah lah dia. Kalau tak si nikah pun, nikah juga. Lepas tu, dia kata aku marah nikah. Aku tak kira. Aku tak si nikah kata tiba ini. Kalau nak nikah putih sendiri, bagi pun aku marah nikah. Dia kata begitu, dia kata begitu. Biar aku pergi tanya dia. Nah, dia boleh nyakit. Ini jadi nikah memang ini mari anu me ko puti ore pengoh kereta sekolah mako makajo anu me ore pengoh tak pergi ore kereta tanya thank you mbok ken ekor tengah nang ko pak ke plumbu Gaknya kata ni segi kegigi menjelek kira ililin banyak lega. Jelmu dengan cerita melutau tepat apa kata sama lagi. bye. Aku lah juga makan jalan mereka putih. Di manalah juga kesini sama. Sabah tu menteri putih ni. Suruh nikah dengan kepada kediri dia. Sama kapa datang si. Aku nak nikah lah juga sama hari ni. Kalau sama tak menikah dengan tuan menteri putih ni. Tentulah juga aku sayap pak juga ke lima tu badan kepada kediri aku. Eh! Pengacau sama. Tu. Aku nak tanya kamu ini. Tanya ke dia. Tanya ke dia aku. Itu perupaya manggil mana? Tuan Menteri Bukit Timi. Jangan sebab. Dah ajak buat nikah dengan dia. Lepas tu, kata-kata nikah dia aku. Mungkin nak nikah ke sana sangat. Kalau kamu tak nikah hari ini, aku bunuh kamu. Aku goda kamu. lama kau mengalami tersodol, enggak. Goda ngoti tidak terlalu. Enggak lah, Aduh. Sampai ah, ah, ah, sama. Ya. Mano tio. Tuan Menteri Bukit Timik. Mari sini dulu aku nak tanya. Nak tanya om Gapol lah juga. Tu aku nak main kau putih. Oh ya lah tu aku nak tanya om Gapol dia. Hari ni tu menteri putih me. Kamu kena nikah kena aku sini sama. Sona gini tu aku nak main kau putih. Dengar gak buatin oh ya. Pati mari sini bukalah juga. Tak ada. Ha, aku tak sih, aku tak sih, aku tak sih. Aku tak sih, aku tak sih. Allah. Abdullah. Wano tadi cu ayat kamu sekala sama. Kira je kita nikah dengan dia. Kita tak sih nikah tu aku. Dengar tu aku. Amo nak ayat yang sebenar. Sebenarnya amo ni bukan ah, aku tak sekemu, aku tak kemung. aku tak sekemu. Kena sanggup, kena sanggup. Hari ini kena nikah. Tuan Menteri beri timik. Jika kamu tak nikah, aku saya pak je hari ini. Ah, jadi kata ibu nikah hari ini. Hari ini lah juga sama. Walau kak bini kamu, Tuan Menteri beri timik. Walau je tak sik pada kiri kamu, kawin juga hari ini. Kamu duduklah kalau ada hujung negara. Kuala dua sama hari ini apa itu cina sama tak ada aku lah juga nama lu oke tapi dah kita jadi lelaki bini ni kak kita relo lah juga wala peci tak peci pun apa sama Mereka Mikir apa lagi Amo bini bemak Bemak lah juga tu lagi amo Lepas bawa lah juga Amogi ke mana-mana sebab Amogi ni lemak. Patu eh, patu eh. So cakap kita duduk tak tembok gini. Agak lah. Gini dah tidur di me. Aku nak ayah kemu lah. Nikah tu boleh, aku tak malu dah. Tapi aku rumah tak ada sebenarnya. Aku tak boleh tidur lah kalbok. Kamu agak lah. Ambil aku cina sama. Tak suka cinta, suka bala lah juga. Buruk baik cuma lawak. Amo jadi bini bemak bemak do jadi tu laki amo. Oke tahu belako do. Mari lah juga. Cekak kita duduk sini bemak. Mari lah kita ke rujuk. Maka pengasuh kesilan sama. Adi dalai kaya berkata bersamalah juga isteri dia Tuan Petri Butimeh Raja Kerajaan di dalam Pelaku Batu Dapat adalah anak sore Nama satu kepada kerajaan Rome Lagi-lagilah juga Rome Tika duduk dalam saru bernamalah juga Rome Duduk luar saru bernamalah juga Dewa Muda Pertarolak Semana Aku lah juga bernama Rome. Anak sama bono aku cuma seribu time. Saja kerjaan di dalam juga lah negara Prabu Batu. Cukup lah juga ni boleh aku jadilah juga rupa udah. Rupa tak boleh orang digelakkan satu rumah. Tika ni aku bernama Dewa Muda Patrolak semana. Sampai ketika lah juga aku nak jadilah juga rupa rasa juga kalau mula. Rupa udu cuma cuma demu. lah juga orang di kelakai satu rome. Maka Dewa Muda Patrolak semana. Anak kesinan sama. Tika tubik di dalam sairu. Bernama lah juga Dewa Muda Patrolak semana apa keluar dalam sarung bernamalah juga satu daun mudut mentero lasmana duduk dalam satu bernamalah juga gome ah sementara jadilah juga rupa asal dulu tak pernah muda Ninggal rupa aku yang renang